බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාළේ ධර්මය දකින්න කියලා. අපි ධර්මය දකින්නේ අහනවා. දකින්නේ නේ. ඔයාලා මේ වෙනකොට හවස පන්සලට ආපු වෙලාවෙ ඉඳලා දෙපාරක් පංචශීලයේ සමාදන් වුණා නේද? පෙර පූජාව තියපු හාමුදුරුවෝ පංචශීලයෙන් පිළිතුවන්නේ නැති. මම ඒ බව දැන දැනම ආපහු පංචශීලයේ පිළිතුවන්න කියලා උත්සාහ කළා. වැඩක් වුණේ නැහැ කියමුකෝ. ඔයාලා කවුරුවත් පන්සිල් සමාදන් වුන්නේ නැහැ කියලා මට 100ට 100ම විශ්වාසයි. නෑ හඳුන්නේ අපි සමාදන් වුණා. ඇයි ඔබ වහන්සේට ඇහුන්නේ? ඔබ කියනවා මට ඇහුණා. සමාදන් වුණා මට දැනුනේ නෑ. සමාදන් වෙන්න නම් සිල්පදේ බර වටිනාකම එය බිඳීමෙන් සිද්ධ වෙන හානිය සහ එය ආරක්ෂා කිරීමෙන් ලැබෙන වාසිය ගුණය ප්‍රයෝජනය මෙලව පරලෝ වශයෙන් දකින්නට පුළුවන් ශක්තිය තියෙනවා නේ පුතා.